<clears throat> Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a resemna. Mă tot uit la Mona Lisa, al lui Da Vinci. Uh, uite ce se întâmplă. Într-o ședință de coaching uh, cu cineva foarte important, uh, am descoperit că sunt resemnată și că de aceea am început să mă îngraj și că m-am culcat pe urechea că eu nu o să mai fac cine știe ce ca actriță. Și m-am gândit să-ți vorbesc astăzi despre a resemna și nu degeaba sunt aici, m-am gândit Uh, să, să ne punem amândoi întrebarea, oare Da Vinci s-a resemnat? A trăit vreo perioadă resemnat? Eu nu cred. Pentru mine a resemna înseamnă a muri în fiecare zi câte puțin și mă bucur că vorbesc acum despre asta liber, că nu mi-e frică să recunosc că am avut o perioadă de resemnare, gata, s-a terminat cu resemnarea. Pentru tine ce înseamnă resemnare? Ceau!